PT-PT gue kita ngewarnet. Hah, ngewarnet? Hehehe, iya ngewarnet. Satu PC buat berdua. Iya kan penonton TikTok di YouTube. Ayolah, kuy. Ayo cepet nyet, nanti warnetnya keburu penuh. Hah, apaan tuh? Remote. Oh iya remote. Ambil nyet. Lu panggil gua monyet apa? Lah, lu kan emang monyet. Hehehe, gue emang monyet ya. Halo Anton. Halo Cola. Halo Gori. Halo Cola. Kalian mau kemana sih? Heboh banget kayak gitu. Mau ke warnet nih nonton TikTok. Hehehehehe. Apaan deh? Pasti lihat sisi doang kan? Ayo Gori, jangan dilayanin. Nanti warnetnya keburu penuh. Gas kuy. Bye. Bye. Ide, punya teman gitu amat deh. Master me in mucho gusto prosciutto. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my number Maaf, waktu kamu telah habis. Terima kasih telah mengunjungi warnet kami. Sampai jumpa kembali. Aduh, gimana nih? Waktunya udah habis. Iya nih, padahal masih seru. Aha, coba pakai remote. Akankah remote itu memberikan keajaiban? Ataukah remote itu tidak berguna?